kemi gjithëve, shpresoj t'ja keni kaluar mirë, unë jam Sonic dhe sot kemi një tematikë komplet ndryshe nga herët e kaluara. Pra, nuk do ta fillojmë sot me një quiz, por me një temë që ka të bëjë rreth fëmijëve. Këtu kam Kanekin, e cila punon me fëmijët, por në të njëjtën kohë dhe punon dubluese në Albanian Studio. Kaneki, mund të prezantohesh? Përshëndetje të gjithëve, unë jam Kaneki dhe jam aktore në Albanian Studio. Gjithashtu siç e tha Soniku, punoj me fëmijët, dhe është një punë që më pëlqen, e bëj me pasion dhe më ka ndihmuar shumë të zhvillohem si njeri dhe t'i kuptoj fëmijët dhe më mirë. Por gjithashtu dhe si artiste, bota e tyre më frymëzon tepër. Pra unë kam disa pyetje në fakt që ka të bëjë rreth fëmijëve, pra si është komplet bota e fëmijëve, le të themi dhe disa gjëra që ne duhet t'i ruajmë fëmijët, pra janë disa pyetje le të themi të përmbledhura bashkë. Po ashtu, Kaneki ka dubluar shumë role, si Gordus ke Dragamons, që për mua është roli ikonë që Kaneki ka dubluar. ka dubluar Elesis në Elsword sulmi kundër demonëve, mësuesja Alps ke shpirtët e betesë dhe shumë role të tjera. Besoj se zërin e saj edhe e keni dëgjuar shumë herë nëse jeni shikues shumë i vjetër i Albtoons. Atëherë Kaneki. Filloj me pyetjen e parë? Sigurisht. Në rregull. Atëherë kam një pyetje. Cila është problematika më e madhe e fëmijëve? Atëherë varet në çfarë sfere ti dëshiron ta marrësh këtë, në cilën sferë, sfera online, sfera sociale, uh, sfera marrëdhënie me prindin, me shoqatarët. Uh, Atëherë në sferën sociale. Ok, atëherë personalisht duke punuar vetë me fëmijët kam vënë re që shumë fëmijë sot hasin dy probleme të mëdha. Marrëdhënie të pashëndetshme në rrethin familjar ose dhe në rrethet e tjera, që që reflektohet kudo që ato shkojnë. Shumë fëmijë detyrohen sot të sillen më të rritur dhe më të pjekur se ç'janë. Për mendimin tim fëmija duhet të jetojë moshën e vet. Unë për vete kështu e kam jetuar. Dhe e dyta problemet me internetin. Fatkeqësisht kultura e internetit dhe edukimi mbi marrëdhëniet online është shumë i pakët ose shumë i mangët në shumë vende dhe kjo e bën shumë të rrezikshme. Fëmijët mund të jenë pre e predatorëve, mund të jenë viktime online phishing, siç thuhet në shqip, për shembull, le të themi peshkimi në thonjëza online, kërcënime të vazhdueshme dhe ekspozimin nga skena të dhunshme, erotike ose që janë të papërshtatshme dhe nuk kanë një shpjegim të duhur për moshën e tyre. Është e vërtetë. Në fakt, sidomos kjo bota online, që është bota TikTok-u dhe Instagram-it, këto shumë fëmijë që në moshën 8 vjeç dhe 9 vjeç i shohim me account Instagram-i, është le të themi është një problematikë shumë e theksuar ke fëmijët. Sepse ata le të themi zhvillohen le të themi më herët, kupton? Dhe është diçka jo, jo e mirë, siç the dhe vetë që fëmijët duan që të kenë moshën e tyre. E di Sonik kush është problemi, mendoj që shumë prindër dështojnë që t'u shpjegojnë fëmijëve se Bota e Instagramit, TikTokut, Facebookut mund të duket e bukur, por ka shumë bullying, bullizëm, siç i thonë shqip. Dhe fatkeqësisht jo të tërë kanë të zhvilluar një kompas moral brenda tyre, që të din të mbajnë distancën, të din të jenë empatik, të din të mos bullizojnë një fëmijë. Dhe jo shumë fëmijë le të themi u mësohet që edukata vjen nga të dyja palët. Por pastaj mund të lëndohet, mund të kenë probleme me shëndetin fizik, probleme me shëndetin mendor, gjithçka lidhet me njëra tjetrën. Unë si kam një ekip, personalisht duke punuar me fëmijë, nuk jam as e mendimit që fëmija nuk duhet të ketë rrjete sociale dhe të jetë larg internetit, siç mendojnë disa, por as e mendimit që thjesht me të qarën e parë të fëmijës t'i japësh telefonin. Të dyja janë ekstremitete që nuk punojnë mirë, ekstremitetet kurrë nuk punojnë mirë. Për mua duhet të ketë një edukatë të shëndetshme dhe konstante në shkolla për marrëdhëniet e shëndetshme online, përdorimin e, la, e like appeve online, Dhe gjithashtu prindi të ketë kontroll mbi atë çfarë fëmija bën. Në fakt kam vënë re që nëpër lokale apo edhe në rrugë fëmija direkt kur qan i japin direkt telefonin, hapin YouTube-in dhe shohin ato prallat për fëmijë që të pushojë së qari, është diçka le të themi një problematikë shumë e theksuar kohët e fundit, që, që fëmija qan direkt me të parën dhe mhm. prindi i jep direkt telefonin. Mua për vete më duket pak si vërtet problem i theksuar, që le të themi duhet të ketë Pak kufizim ke bota e internetit. Por ne tani do të kalojmë edhe ke pyetja tjetër tani. A është e vështirë puna me fëmijët? Atëherë, nuk dua të jem mediokër në mënyrën se si përgjigjem që jo, nuk ka asgjë të vështirë, por dhe as që jo është gjëja më e vështirë në botë, unë e dua punën që bëj më përmbush dhe siç e përmenda edhe më parë më ndihmon të zhvillohem jo vetëm nga ana profesionale por dhe si njeri. sepse të lidhesh me botën e fëmijëve, t'i kuptosh ato, të hap atë, botën e fëmijës të brendshëm që duket sikur e ke harruar, sikur e ke vdekur, por duhet ta mbash gjallë. Dhe unë merrem përditë me aktivitete që kam shumë qejf. Unë them, domethënë me gjysmë shakaje që unë rritem me fëmijët. Domethënë vizatoj, punoj me plastelin, marr pjesë me problemet e tyre të përditshme, me dëshirat e tyre, me ëndrrat e tyre, i inkurajoj t'i ndjekin këto ëndrra. Dhe mua më vijnë fëmijë të llojeve të ndryshme. Fëmijë me zhvillim të përshtatshëm për moshën e tyre dhe fëmijë me një zhvillim pak të mbetur në kohë për ah, shkak të faktorëve të ndryshëm. Besoj e kupton për çfarë kam fjalën. Pra, edhe gjithçka ka vështirësitë e veta, por nga njëra anë është është gjëja më e bukur që unë mund të bëja. Le të themi, nuk do doja që ti. Le të themi është edhe argëtuese, por edhe sfiduese në të njëjtën kohë. Sa do ta thoja, është një mendimtar kinez që thoshte bëj punën që të pëlqen dhe nuk do të duhet të punosh as edhe një ditë në jetë. Unë atë punë nuk ndihem sikur punoj. Unë ndihem sikur luaj në shumicën e rasteve. Më vjen vërtet mirë që um, edhe e shijon uh, këtë punë që bën. Është uh, le të themi punën që e shijon e bën akoma dhe më mirë. Le të themi po futemi prapë ke kjo bota e teknologjisë për fëmijët, pavarësisht që kjo si pyetje duhet bërë, le të themi të më japësh një shifër, Pra, deri në sa orë në ditë duan të rrinë fëmijët nëpër pajisje të ndryshme si telefona, tableta apo kompjuter? Atëherë, e shoh që paske shumë merak punën e teknologjisë. E, është në fakt sepse është një faktor shumë i rëndësishëm. e, e kuptoj. Atëherë, ekspertë të ndryshëm kanë përgjigje të ndryshme. Unë personalisht, si Kaneki, duke po. marrë shkas edhe nga koha që ne përdorim, unë telefonin do ua lija vetëm gjysmë ore në ditë, Dhe televizor mund t'ua lija deri në një orë maksimumi për ndonjë seri ose ndonjë film. Për pjesën tjetër do ta organizoja me gjithçka që mund të duaj apo ata do donin. Një kufizim i lezetshëm, më pëlqeu kjo përgjigje. Ok, tani kam një pyetje të fundit, ku madje dhe kemi biseduar rreth kësaj teme, por dua që përgjigjet t'i dëgjojnë edhe ata që na shohin tani. Uh, a duhet shkuar mbas fijes fëmijëve? Atëherë, të merresh me fëmijët, qoftë si prind, qoftë si profesionist, ose në çfarëdo lloj komunikimi që mund të kesh, do t'i bëj një paralelizëm. Është njëlloj sikur ti përfytyro Sonik sikur ti po mban një grusht rëre në duar. Nëse ti rërën e shtrëngon shumë fort, ça do ndodhi me rërën? Do ngurtësohet? do ngurtësohet edhe do bëhet në një formë shumë të shtypur. Po nëse e lë shumë të hapur grushtin ku ke rërën, çfarë do ndodhi me rërën? Normal që në të dy anët do derdhet, do hapet komplet. Do hapet komplet. Fëmija është si rëra. Nëse ti ia shtrëngon shumë fijet, fëmija do ketë shumë probleme me zhvillimin dhe do bëjë shumë gabime në të ardhmen. E kuptoj. Janë një mori problemesh që do ta ndjekin në jetë. Por nëse ti e lë shumë të lirë fëmija, po përdor një shprehje tradicionale do marrë për kot. Nuk do di ku ta ketë fillin e drejtimit. Pra, në çdo lloj rasti kur ai fëmijë të rritet do ketë shumë probleme sepse nuk do donte që ti si prind të ishe një prind super strikt, po dhe as të ishe shok. Fëmija do një prind. Nuk do as një rojtar burgu, po as edhe një shok. Sikur ne të dy mund të jemi me njëri tjetrin apo të kemi shoqëri të tjera. Fëmija do mbajtur me kujdes në duar, domethënë gardit, po i mbikëqyrur, si rëra mbajtur në duar, por të ketë hapësirë mjaftueshëm që të lëviz dhe të marrë çdo lloj forme të dojë. Pra ti më ke thënë mua, sepse ne këtë e kemi biseduar edhe privatësisht ku ne e kemi hapur si temë mes shokësh që ti më ke thënë që fëmia do balancim. Pra jo t'i shkosh mbas fëmijës po do balancim, shumë ke thënë. Mhm. Mm po. Okej. Pra kjo ishte intervista. Çfarë mund të më thuash për këtë lloj interviste? Si u duk pyetjet? si ju duk organizimi që bëra unë si Sonic, kupton? Tani, ti nuk je Jimmy Fallon, Sonic, por më pëlqeu fakti që ti hape këto tema dhe për më tepër që ndërlidhen shumë bukur me atë çfarë Albtoons do të përçojë. Ne si staf përpiqemi të gjejmë um, seri sa më të bukura, sa më të përshtatshme për moshën e fëmijëve dhe shumë kreative që t'i lënë atyre mundësinë të ëndërrojnë. Por nga njëra anë, sa herë që unë dubloj, um, Unë kthehem prap te ai fëmija i brendshëm që gërricet në thonj sa kur merrem me fëmijët e tjerë. Kuptoj. Më tepër që unë në shumë seriale të Albtoons, ku marr pjesë vetë i kam treguar te stafi ku punoj, te fëmijët për cilën kujdesem dhe vëzhgoj dhe kam marrë një feedback shumë pozitiv. Është e vërtetë, madje stafi ku Kaneki punon, na i shikon edhe videot e Albtoons, kështu që është vërtet një feedback shumë i madh dhe Le të themi na ka pëlqyer edhe mënyrën tonë të aktrimit. Aktrimi, çfarë është art dhe çfarëdolloj forme arti është ajo çfarë prek zemrat e kujtdo, sidomos të fëmijëve dhe ndihmon shumë zhvillimin e tyre kognitiv. Kështu që është një mënyrë shumë e mirë në përzgjedhjen e pjesës që neve bëjmë në përshtatjen, në aktrimin, dublimin ku ne japim shpirtin në gjithçka bëjmë me një ndërsynim më të fortë që t'i pëlqejmë fëmijëve, t'u prekim telat. Por përpara se ta mbyllim këtë intervistë, mund të na improvizosh ndonjë rol? Okej, për shembull, çfarë roli do donte audienca jonë e vogël? Nuk e di. Ka pas shumë nga ata që kanë pëlqyer Dragamons, ka pas shumë nga ata që kanë pëlqyer Shpirtrat e Betejës apo El Sordi në shumë seriale të ndryshme, pra këto seriale ku ti ke marrur pjesë. Pra Rolin e Gordusit për shembull të na improvizojë do ishte vërtet shumë bukur. Mund ta improvizoj um, një shënim i vogël, mos u trembni. Jam po unë Kaneki vetëm se në një crazy mode. Për shembull. Hmm. Dhe nëse ju refuzoni të na tregoni se çfarë keni bërë me të, natyra do t'ju shkatërrojë. Dhe nëse ju refuzoni të na tregoni se çfarë i keni bërë, natyra do t'ju shkatërrojë! Ky ishte një rol epik. Po ashtu do e jap edhe një pjesë se si Kaneki e ka bërë këtë tek roli Gordusit pra i përfunduar. Kaneki është vërtet e talentuar në stafin e Albania Studios. Të falenderoj për vlerësimin Sonic. Um, dublimi ndër gjërat më fantastike që ka dublimi është që ti mund të shkrihesh në personazhe të ndryshme. Një ditë mund të jem Bordus, një ditë mund të jem Elesis, një ditë unë mund të jem Aisha, një ditë mund të jem Ivi, por ditën tjetër unë do të jem Jutendo dhe do dua të ndeshem me Beyblade, të mund Gingën. Jutendo nga Kam disa shumë zëra që mund të bëj. Shumë faleminderit që erdhët në intervistën tonë në podcastin e Tematikat e Sonik. Kështu që Kënaqësia ime është ishte. Atëherë, pra kjo ishte dhe intervista e Kanekit. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Ne do të shihemi pas pak me një tjetër tematikë. Na ndiqni. Pra ja ku jemi sërish, ku sot do të kemi një tjetër episod të serialit Fakte të ndryshme. Në këtë episod ka të bëjë për shpikjet që bëri Alexander Graham Bell, Për më shumë detaje, ju sugjeroj të ndiqni episodin. fakte të ndryshme. Përshëndetje, përshëndetje. Kjo duket e njohur, apo jo? Me sa duket të gjithë po flasin në një kuti të vogël ngjyrë zezë me një kunj në majë dhe vetëm një njeri është përgjegjës për gjithë këtë bisedë. Emri i tij është Alexander Graham Bell. Ai ishte një mësues nga Skocia, por jetoi pjesën më të madhe të jetës së tij në SHBA. Ai ishte i magjepsur me shpikjen e re, telegrafi, që mund të dërgonte mesazhe përmes linjave telegrafike si impulse elektrike. Ai mendon nëse ishte e mundur të dërgonte zëra njerëzor si impulse elektrike gjithashtu. Por është si një pjatë metalike që dridhet dhe ai kuptoi se zëri i njeriut përbëhet gjithashtu nga dridhjet. Ai ndërtoi një pajisje të thjeshtë dhe thërriti asistentin e tij, Thomas Watson, në dhomën tjetër. Telefonata e parë në botë u bë më datë dhjetë mars një mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e gjashtë. Bell mori një diplomë për shpikjen e tij dhe sot ajo konsiderohet si diploma më e vlefshme në të gjithë botën. Të flasësh në telefon është një biznes vërtet i madh sot, me të gjitha llojet e mjeteve teknike që trajtojnë bisedën tonë në kutinë e zezë të vogël me një kunj në majë që folëm pak më parë për këtë. Por Alexander Bell gjithashtu eksperimentoi me shumë gjëra të tjera. Ai u përpoq të ndërtonte një balonë që mund të mbante një njeri. Ai shpiku fotofonin, një telefon që transmetonte zërin duke përdorur një rreze drite. Dhe ai gjithashtu ndërtoi një varkë me hidrofol që vendosi një rekord prej shtatëdhjetë e pesë milje në orë në vitin një mijë e nëntëqind e nëntëmbëdhjetë. Sot, e gjithë bota duket se po flasin me njëri-tjetrin gjatë gjithë kohës, edhe nëse janë nga ana tjetër e globit ose edhe përreth vendit. Por kush e di, ndoshta një ditë do jesh duke folur me mikun tënd të ri jashtë hapësirës, Kështu që herën tjetër kur të flisni me një nga miqtë tuaj, ju lutem thuani një mendim miqësor Alexander Graham Bell, një shpikës i zgjuar dhe një qenie e madhe njerëzore. Ky ishte një episod vërtet interesant ku besoj disa gjëra dhe nuk i dinim, por tani kam dëshirë të futemi sërish në temën e kafshëve. Kësaj radhe do të flasim për gorillat. Le ta ndjekim. Për herë të 100 milion, unë nuk jam një majmun. Unë jam Egi dhe quhem një gorilla. Ne gorillat jemi majmunët më të gjatë në botë, por ne jemi krijesa shumë të sjellshme. Ne gorillat e duam familjen, mashkulli. Jeton me femrën e tij gorilla Dhe është një tjetër gorilla femër gjithashtu Dhe pastaj Dhe është një tjetër Po ashtu një femër gorilla Dhe sigurisht Fëmijët gjithashtu Ne na pëlqen të ulemi së bashku dhe të hamë Ne jemi vegjetarianë Ushqimi ynë i preferuar është rrushi, hithra dhe gjethet. Ne luajmë së bashku, ne pastrojmë njëri-tjetrin dhe në shumicën e kohës jemi shumë të qetë dhe të relaksuar. Por nëse ndonjëri ndeshet me familjen time, unë do të përpiqem t'i tremb. Sepse për ne gorillat, familja vjen e para. Oh, shikoni, unë kam filluar të humbas qimet. Kur mbush 12 vjeç, unë i humb të gjitha qimet në gjoks. Mbas shpinës time kthehet në ngjyrë të bardhë dhe më pas ju mund të më thërrisni shpina e argjendtë. Gjithsesi, nëse doni të na vizitoni, ne krijesat e sjellshme, ne jetojmë këtu në Afrikë. Hej, kthehu këtu poshtë. Pra, nëse doni të na shikoni, mbani mend. Kështu që më ndiqni në 5 sugjerime që do ju jap. Në vend të parë ju sugjeroj Heronjtë e Go Jitsu, një serial plot me aksion dhe me momente gazmore, dhe gjithashtu ka mistere të ndryshme për të zbuluar. Në vend të dytë kemi Dragamons. Njihuni me Daxi, një djalosh që i pëlqen aventura dhe gjithashtu ka dëshirë që vendi Dragamar të bëhet një. Në vend të tretë kemi serialin edukativ për fëmijët Unë jam një kafshë. Në çdo episod do të keni kafshë të ndryshme që japin intervista për llojin e tyre. Kështu që ju sugjeroj ta ndiqni sepse do t'ju ndihmojë me informacionet që ju nevojiten në shkollë. Në vend të katërt ju sugjeroj Sonic ngjyrat, arritja e krijesave. E po, si të mos e sugjeroja një herë të paktën, Në këtë mini serial ka të bëjë për Sonikun dhe Tails, ata të dy duhet të ndihmojnë krijesat hapësinore që të dalin nga bllokimi që i ka bërë i ligu Doktor Eggman. Dhe vendi i fundit është Ninja La. Në fakt ky serial është me titra shqip, por së shpejti do të dublohet në gjuhën shqipe. Në këtë serial do të jepen histori të ndryshme se si shumë fëmijë është trashëguar një fuqi e mbinatyrshme për t'u bërë një ninja.